हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टेयर केस की शटरिंग के बारे में शटरिंग कैसे निकालना है उसके लिए हमें ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए तो हमें कुछ इस प्रकार से ड्राइंग दी हुई होती है आर्किटेक्ट ड्राइंग जिसको बोलते हैं ये ठीक जिसमें हमें सारे डायमेंशंस मेंशन किए होते हैं और चौकी या जिसको हम लैंडिंग बोलते हैं उसका लेबल मेंशन होता है ठीक है ये लेबल मेंशन है ठीक ये डायमेंशन है ये दिया होता है इसके साथ में हमें ट्रेड कितना लेना है वो दिया होता है राइजर ये भी पता होता है हमें वह स्लैब भी हमें पता होता है ये सब देने के बाद हमें शटरिंग निकालना है अब इसकी हमें शटरिंग लगानी है इस स्टेयर के इसकी तो हम कैसे लगाएंगे चलिए उसको हम समझते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है स्टेयर केस कुछ हमारे इस तरीके से बनेगी ठीक है ये हमारे स्टेप्स हैं ये हमारी अपर चौकी है ये स्टार्टिंग चौकी है स्टार्टिंग लैंडिंग जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ को जाएंगे ठीक है तो चलिए निकालते हैं स्टेयर केस की सेटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि होता क्या क्या है इसमें सबसे पहले स्टेयर केस हम हम जब भी लगाते हैं जब भी बनाते हैं तो वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए एज पर कोड वो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनानी होती है बट कुछ केसेस में हमें एंटी क्लॉकवाइज भी बनानी पड़ जाती है अदरवाइज हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेके चलेंगे ठीक है इसमें हमारा ये कॉलम मेंशन किया हुआ है ठीक है एक ड्राइंग से हम समझते हैं इसमें ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है ये लाइन ये क्या है ये क्या है इसको हम समझते हैं सबसे पहले ये हमारा है लैंडिंग ठीक है और ये है upper landing lower landing upper landing ये डायरेक्शन दिया होता है हमें अगर इधर से हम चलेंगे तो अप यहाँ पे अप लिखा हुआ यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ठीक है और यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए फिर हम ऊपर आ जाएंगे ठीक है तो हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं इसका यहाँ से ठीक है यहाँ से ये वाला चलिए हम इसका समझ लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पे ठीक है अभी हमारी अपर चौकी है लोअर चौकी अब इसमें देखिए डायमेंशन क्या कह रहा है ये दो मीटर दिया हुआ है यानी चौकी का बीट ये ये जो है ये हमें दो मीटर दिया हुआ है ठीक है और सिमिलरली ये भी दो मीटर दिया हुआ है हम्म, ये ये दो मीटर मेंशन किया हुआ है इसके अलावा ये फोर्टी सिक्स हंड्रेड है यानी कि ये चौकी जो हमारी बन रही है दो मीटर बाई छियालीस सौ एम की बन रही है ठीक है यहाँ से ये छियालीस सौ है ठीक ये चीज़ क्लियर होगी अभी जो लाइनें डोनेट कर रहे हैं ये हमारा राइजर होता है ये ये राइजर राइजर को डोनेट कर रहा डोनेट कर रहा ठीक है ये हमारा राइजर है और ये बीच वाला पोर्सन है ये ये ये है हमारा ट्रेड ठीक है जो दिया हुआ है हमारा एट तीन सौ का यानी कि यहाँ से यहाँ ये हमारा थ्री हंड्रेड दिया हुआ है ठीक और ये राइजर राइजर ये है हमारा ये यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इसको ध्यान से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो हमारा हाइट है ये हमारा राइजर होता है स्टेयर केस का ठीक है ये राइजर और ये हमारा ट्रेड राइजर और ट्रेड मिल के एक स्टेप बनता है हमारा ठीक है और चलिए हम इस ड्राइंग में जो हमें दिया हुआ है आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है तो इसमें हम देखते हैं कि कितने राइजर और कितने ट्रेड दिए हुए हैं ठीक है तो राइजर हम काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यानी कि हमारे पास दस राइजर है और ट्रेड हम काउंट करते हैं one two three four five six seven eight nine तो हमारे पास नाइन ट्रेड है और टेन राइजर तो स्टेयर केस से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ट्रेड और राइजर में रिलेशन क्या है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि राइजर हमारा दस है तो ट्रेड हमारा नाइन है यानी कि ट्रेड जो होता है हमेशा राइजर से एक कम होता है यानी कि tread is equal to riser minus one tread हमेशा राइजर से एक कम होता है इसका रीज़न क्या है वो हम बताएंगे और समझाएंगे लास्ट में चलिए अभी समझ लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ ध्यान से हम देखते हैं ठीक है हमने दस स्टेप बनाया हुआ है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है अब जरा दसवें स्टेप को देखिए ध्यान से ये इसका ट्रेड जो है ये ट्रेड ये ऊपर वाली लैंडिंग में ही मैच हो जा रही है ठीक है इसको लेकर के ये हमारा जो लास्ट का चौकी ऊपर का बन रहा है ऊपर का वो एक ट्रेड को उसमें मैच करने के बाद ही बन रहा है तो ठीक है तो ये ट्रेड हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी चौकी में मिक्स हो जा रहा है ठीक है तो ये हमारा चौकी ही बोला जाता है इसको हम ट्रेड नहीं बोल सकते ठीक है ये सिंगल पार्ट है ठीक है तो इसलिए हमारा एक ट्रेड कम हो जाता है चलो ये चीज़ क्लियर हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है ठीक है एक चीज़ ये होगी क्लियर अभी हम देखते हैं स्टेयर केस की एंगल क्या होता है स्टेयर केस का एंगल जो है इस पर कोड होता है वो हमें पच्चीस डिग्री से चालीस डिग्री के बीच ही रखना होता है ठीक है ये एज पर कोड है ठीक है तो ये ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू का ये भी हमेशा ही पूछा जाता है जब भी स्टेयर केस बात आएगी तो उसके एंगल की ज़रूर चर्चा होगी कि एंगल हमें कितना रखना होता है तो वो 25 से 40 डिग्री के बीच में ही रखना होता है ठीक है ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो गए ठीक है राइजर और ट्रेड में रिलेशन क्या होता है और स्टेयर केस का एंगल क्या होता है ठीक है तो स्टेयर केस का एंगल जो होता है हमारा 25 से 40 डिग्री होता है और जो ट्रेड होता है हमारे राइजर से एक कम होता है हमेशा ठीक है ये चीज़ें क्लियर हो गई अब ये एंगल निकालेंगे कैसे हम अभी हम एंगल निकालते हैं ठीक है इस पोर्शन को थोड़ा हम इनलॉर्ज करते हैं ठीक है इसका थोड़ा बड़ा ड्राइंग बना बनाते हैं जो हमने यहाँ पे बना रखा है ठीक है इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए ये हमारा राइजर हो गया ये हमारा ट्रेड है हमें दोनों पता है ये ट्रेड तीन सौ है राइजर हमारा डेढ़ सौ है ठीक है चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं एंगल ठीक अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हंड्रेड परसेंट थीटा ही होगा ठीक है क्योंकि एक ये लाइन जो है हमारी ये और ये लाइन ये पैरल है ठीक है अगर किसी पैरल लाइन को कोई भी लाइन कट करती है तो उसका एकांतर हिंदी में एकांतर ही बोलते हैं इंग्लिश का पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं उसको एकांतर कौन कौन हमेशा बराबर होता है ठीक है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ठीक है सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ये संगत कोण है ठीक है सॉरी ये संगत कोण है अगर ये थीटा है तो सिमिलरली ये भी थीटा ही होगा ठीक है ये थीटा है ये हमारा नाइन्टी है ये हमारा नाइन्टी पे कट कर रहा है तो ये भी हमारा थीटा निकल के आ जाता है ठीक है और ठीक ये चीज़ें क्लियर हो गई अभी ध्यान से देखिए जब हम शटरिंग लगाते हैं स्टेयर केस की तो हमारी शटरिंग तो यहाँ पे लगेगी ठीक है बॉटम होगा ये शटरिंग इसके ऊपर हमारी ये वेस्ट स्लैब आएगी या फिर चौकी का जो चौकी का स्लैब आएगा ठीक है वेस्ट स्लैब ये दोनों की थिकनेस सेम होती है जो चौकी का थिकनेस होगा वही वेस्ट स्लैब का होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे होता क्या है इस चौकी की थिकनेस को हमें वेस्ट लाइन में भी मेंटेन करना है तो इसके लिए ये हमारा ये दो मीटर का बन रहा है चौकी ठीक है लैंडिंग हम्म। तो इस थिकनेस को मेंटेन करने के लिए जो हम शटरिंग लगा रहे हैं बॉटम का ये देखिए हमारा ये एक्सटेंड हो रहा है ठीक है आगे प्रोजेक्ट हो रहा है इस लाइन से दो मीटर वाली लाइन से भी आगे जा रहा है चलिए हम इसको वैल्यू मान लेते हैं एक्स ठीक है अब टेन थीटा हमें पता ही है हाँ थीटा यहाँ से निकल जाएगा हमारा टेन थीटा यहाँ से टेन थीटा अगर आपने पढ़ा होगा तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टेन थीटा तो tan theta is equal to perpendicular यानी राइजर अपान बेस यानी ट्रेड ठीक है राइजर हमारा डेढ़ सौ का है और ट्रेड हमारा तीन सौ का है ठीक तो one point five by three hundred three point zero ठीक है तो ये हमारा आ जाता है पॉइंट फाइव ठीक अब थीटा अगर एंगल हमें चाहिए तो सीधी सी बात है थीटा चाहिए तो उसका इन्वर्स करना पड़ेगा टेन इन्वर्स पॉइंट फाइव ये आता है हमारा छब्बीस पॉइंट फाइव सेवन डिग्री ठीक है अब ये एंगल हमारा ध्यान से देखे तो पच्चीस से ज़्यादा और चालीस से कम है यानी कि सेफ मोड में है ये एक्सेप्टेबल है ठीक है पच्चीस से चालीस के बीच में एंगल होता है स्टेयर केस का ये हमारा छब्बीस पॉइंट फाइव सेवन आ रहा तो ठीक है एंगल हमारा निकल गया और टेन थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई पॉइंट फाइव ठीक अब इस x की वैल्यू में फाइंड करना है ये x से अब यहाँ पे टेन थीटा लगाइएगा तो tan theta is equal to होगा परपेंडिकुलर यानी एक्स अपन बेस यानी T x by T tan theta is equal to x upon x upon T तो x की वैल्यू हो जाएगी टी टेन थीटा ठीक है x is equal to T tan theta अब टी हमें पता है सॉरी हाँ टी भी हमें पता है दिया हुआ है यहाँ पे वेस्ट स्लेब दिया हुआ है डेढ़ सौ ठीक है तो वही हमारा टी है वेस्ट स्लेब का थिकनेस और टेन थीटा हमें पता पता है ठीक है पॉइंट फाइव यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगा यहाँ पे और सिमिलरली ये वाली ये दोनों इक्वली होंगे और इसकी वैल्यू होगी हमारे point five times of T यानी वेस्ट स्लेब वेस्ट स्लेब का पॉइंट फाइव के मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ठीक है इसको हम लिख सकते हैं कि fifty percent of waist land ठीक है यानी कंक्रीट का जो हमारा ये कंक्रीट पड़ेगा इस मिट्टी थिकनेस का तो उसका फिफ्टी परसेंट होता है हमारी एक्स की वैल्यू यानी जो एक्सटेंड हो रहा ठीक तो जब हम कभी जब हम चौकी निकलते हैं चौकी की वृथ निकालते हैं शटरिंग की तो अभी देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग की बात करते हैं ठीक है यहाँ पे क्या हो क्या रहा उसको समझते हैं टोटल हमें ये दो मीटर मेंटेन करके रखना है ठीक है अब ये शटरिंग हमारी बॉटम में लगेगी यहाँ से ये जाएगी फिर यहाँ पे बॉटम में ये शटरिंग लगेगी ठीक है तो हमको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है ठीक है और साथ के साथ हम ये भी फाइंड करेंगे विश स्लैब में ये शटरिंग की लेंथ कितनी आ रही है ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग में देखते हैं ये हमारा दो मीटर है ध्यान से देखिएगा ठीक है अब दो मीटर के बाद ये ये है पत्थर हम लगा रहे हैं इसमें ठीक है फेंसिंग मार्जिन होता है स्टेयर के राइजर के साथ में ये पत्थर लगता है ठीक है तो उसका ये मार्जिन है ठीक है तो अगर ध्यान से देखिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी ये ये ठीक है ये आएगा दो मीटर ठीक है प्लस कि ये पत्थर का मार्जिन या इसको हम फिनिशिंग मार्जिन बोलते हैं ठीक है ये आ जाएगा फिनिशिंग मार्जिन ये जनरली पचास या पचहत्तर होता है ठीक है फिनिशिंग मार्जिन और प्लस के इसमें देखिए ये एक्स आ रहा है एक्स जो है ये फिफ्टी परसेंट होता है किसका वेस्ट स्लेब का जो थिकनेस होता है यानी कि one by two point five आ रहा था ना इसको फिफ्टी परसेंट लिखो या पॉइंट फाइव लिखो या वन बाई टू लिखो सेम सेम बात है ठीक है one by two into T ठीक है ये यहाँ की हमारी बॉटम की शटरिंग निकल गई ठीक है अभी हमको यहाँ का शटरिंग देखना है ये ये कितना था जरा ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू है कितनी ठीक है ध्यान से देखिए ये पूरा हमारा दो मीटर है यहाँ से यहाँ तक का जबकि हमें जो फाइंड करना है ये करना है ठीक है ये ये है कितना अब देखिए यहाँ पे ये टोटल दो मीटर है ठीक है हम दो मीटर लिख लेते हैं ठीक है ये वैल्यू तुम्हारी कम है ना तो यानी कि दो मीटर में से माइनस होके ही मिलेगा हमें ये वैल्यू ठीक है ये लंबाई तो दो मीटर में से कितना माइनस करेंगे सबसे पहले तो हमारा ये जा रहा है ट्रेड ट्रेड नहीं सॉरी ये फिनिशिंग मार्जिन ठीक है ये जो पत्थर लगेगा यहाँ पे साथ में या नोजिंग भी लग सकती है नोजिंग भी करते हैं या फिक्स लगा देते हैं पत्थर वो डिपेंड करता है ठीक है चलिए हम इसको पत्थर लगाते हैं ठीक है ये फिनिशिंग मार्जिन तो इसमें से फिनिशिंग मार्जिन माइनस हो जाएगा माइनस के फिनिशिंग मार्जिन ठीक उसके बाद माइनस के क्या है एक ट्रेड पूरा का पूरा चौकी में जा रहा ठीक है ये भी माइनस हो जाएगा माइनस के ट्रेड ठीक और साथ के साथ ये मार्जिन जो प्रोजेक्टेड मार्जिन है जो हमने यहाँ पे निकाला था एक्स की वैल्यू और जो आया था फिफ्टी परसेंट ऑफ वे स्लेब का थिकनेस या चौकी का जो कंक्रीट है उसका थिकनेस ठीक है तो one by two into T ठीक है तो ये हमारी अपर चौकी हो गई ठीक है इसकी शटरिंग हो गई और ये बॉटम की हो गई ये दोनों निकल गया ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है स्टार्टिंग लैंडिंग यानी जहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है और लैंडिंग का ब्रेथ यानी कि जो लैंडिंग का ब्रेथ दिया होगा दो मीटर हो सकता है वो ढाई मीटर तीन मीटर जो भी दिया हो वो प्लस के फिनिशिंग मार्जिन ठीक और उसमें हम प्लस करेंगे हाफ हाफ वेस्ट स्लेब ये हमने निकाला हुआ ठीक है और सिमिलरली एंड लैंडिंग यानी कि अपर चौकी जहाँ पे हम जाके रुकेंगे टॉप ठीक है उसकी जो शटरिंग होगी लैंडिंग की ब्रिथ उसमें से माइनस करेंगे हम क्या one by two waist slab of slab thickness ठीक है वेस्ट स्लैब जो थिकनेस है उसका हाफ जो एक्स की वैल्यू है ठीक और उसमें माइनस हम ट्रेड करेंगे और माइनस फिनिशिंग मार्जिन जो पत्थर लगाएंगे ये दिया होता है फिनिशिंग मार्जिन कितना है ये पचास या फिर पचहत्तर एम mm होता है ठीक है तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या हम वो क्यों लेते हैं अभी हमारा ये रह गया फ्लाइट इसको हम फ्लाइट बोलते हैं ठीक है ये फ्लाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके दो तरीके हैं निकालने के एक तो सीधा सीधा हमें टेन थीटा पता है और ये लेबल हमें दिया होता अभी लेबल का हम देख लेते हैं क्या यूज है इसमें ये टॉप का लेवल दिया हुआ था हमें हंड्रेड वन पॉइंट फाइव ये दिया हुआ ठीक है ऊपर का लेवल और जहाँ से हमें स्टार्ट करना वहाँ का लेवल हंड्रेड दिया हुआ यानी कि ये ये लेवल जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चढ़ना ठीक है इसका लेवल हमें दिया हुआ हंड्रेड इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है आगे बढ़ा के लेवल यहाँ पे हमने लिख दिया हंड्रेड ठीक है और ये टॉप का दिया हुआ है हमें ये हंड्रेड वन पॉइंट फाइव ये दो लेवल हमें दिया हुआ है अभी हमें क्या लेवल चाहिए शटरिंग के लिए तो हम ये शटरिंग लगा रहे हैं ठीक है और बॉटम की शटरिंग यहाँ पे आ रही है तो हमको तो ये लेवल चाहिए ना शटरिंग निकालने के लिए ये अगर ये हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का तो हमें इसका लेवल पता होना चाहिए और इसका लेवल पता होना चाहिए ठीक है जिससे ये हमें हाइट मिल जाएगी हाइट मिल जाएगी और टेन थीटर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस से हमें बेस मिल जाएगा बेस ठीक है बेस मिल जाएगा और परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो हाइपोटेनियस हम पैथागोरम थ्योरम से निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए हम देखते हैं लेवल कहाँ से क्या था ये hundred one point five zero हमें दिया हुआ है ठीक है अब हमारे नीचे की तरफ डाउनवर्ड ठीक है कितना इसका दिया हुआ टी दिया हुआ डेढ़ सौ एम तो इसमें से डेढ़ सौ एम माइनस करोगे आप यानी पॉइंट वन फाइव तो हमें मिल जाता है एक सौ एक पॉइंट थ्री फाइव ये हमारा यहाँ का लेवल हो गया ये ठीक है सिमिलरली ऐसे ये हंड्रेड है तो हम डाउनवर्ड आएंगे तो पॉइंट वन फाइव इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ninety nine point eight five अभी हमें हाइट यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे जो यहाँ का लेबल है उसमें से ये वाला लेबल हम माइनस कर देंगे ठीक है तो हमें ये हाइट मिल जाएगी यानी hundred one point three five minus के ninety nine point eight five तो ये ये हमें मिल जाता है वन पॉइंट फाइव मीटर यानी कि पंद्रह सौ एम एम ठीक ये मिल गया तो हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं देखते हैं हमें मिलता क्या है tan theta tan theta is equal to perpendicular यानी कि 1.5 पॉइंट फाइव अपान बेस ठीक है बेस बोले तो ये ठीक है चलिए हम इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स हम्म, अब कैपिटल एक्स निकालना है 1.5 पॉइंट फाइव अपन बेस ठीक है तो ये हो जाएगा बेस यानी बेस निकालना है तो यानी कि एक्स तो ये हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा नहीं सॉरी वन पॉइंट फाइव ये यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इसको हम इधर ले जाएंगे इसको इधर इधर लाएंगे तो ये डाउन नीचे आ जाएगा ठीक है ये आपको पता ही होगा तो one point five upon tan theta का वैल्यू पॉइंट फाइव है तो ये आ जाता है हमारा तीन मीटर ठीक है ये तीन मीटर आ गया यानी कि हमें ये जो वैल्यू मिल गया यहाँ से यहाँ तक का ये तीन मीटर निकल गया ठीक है हमें तीन मीटर ये मिल गया हमें सॉरी तीन मीटर ये मिल गया और वन पॉइंट फाइव मीटर ये मिल गया तो ये हाइपोटेनियस में निकल ही जाएगा पाइथागोरन थ्योरम से चलो इसको मैंने मान लिया वाई तो Y square is equal to one point five square plus के थ्री पॉइंट जीरो स्क्वायर इससे हमें वाई मिल जाएगा ठीक है वाई जो हमें मिल जाएगा तैंतीस सौ चौवन ठीक है ये आता है तैंतीस सौ चौवन एम एम यानी three point three five four metre ठीक है तो हमें फ्लाइट भी मिल गया एंड चौकी का विर्थ मिल गया शटरिंग का और ये हमें स्टार्टिंग चौकी का यानी कि स्टार्टिंग लैंडिंग का शटरिंग मिल गया ठीक है इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है ठीक है अब इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो ये हमारी एंड लैंडिंग की चौके का शटरिंग है ये स्टार्टिंग का है और ये फ्लाइट का फ्लाइट का हमने निकाल लिया इससे और इससे हाँ एक दूसरा तरीका भी है ये निकालने का ठीक है ये वो तरीका ये है कि देखिए इसको एड इसको ये वाली वैल्यू निकालिए पहले आप ये हमने कितना निकाला टू मीटर माइनस के मैंने इसके फिनिशिंग मार्जिन हमारा मान लीजिए चलो हम पचास ले लेते हैं ठीक है पचास फिनिशिंग मार्जिन हमने पचास ले लिया उसके बाद माइनस ट्रेड हमें तीन सौ दिया हुआ है ठीक है और minus minus half half T ये माइनस हाफ हाफ टी यानी कि थिकनेस दिया है हमारा डेढ़ सौ दिया है ये टी टू डेढ़ सौ दिया हुआ है वेट स्लैब तो डेढ़ सौ का पॉइंट फाइव में मल्टीप्लाई करोगे तो पचहत्तर एम आता है ठीक है तो ये हमारा निकल के आ जाता है पंद्रह सौ पचहत्तर ठीक है पंद्रह सौ पचहत्तर एम यानी जो ये शटरिंग लगेगी हमारी ये पंद्रह सौ पचहत्तर बाई दो मीटर की लगेगी ठीक है दो मीटर बिट थे हमारा चौकी का और ये हमारा लेंथ निकल के आ गया पंद्रह सौ पचहत्तर ठीक है और अभी नीचे आ जाते हैं ठीक है यहाँ पे देखते हैं दो मीटर प्लस के फिनिशिंग मार्जिन हमने पचास ले लिया ठीक है प्लस के हाफ हाफ टी यानी पचहत्तर यानी ये आ गया हमारा इक्कीस सौ पच्चीस एम ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखिए कि वो क्या रहा ये हमारा इक्कीस सौ पच्चीस हो गया और ये हमारा पंद्रह सौ पचहत्तर निकल गया इस दोनों को ऐड करते हैं ठीक है इन दोनों को ऐड करते हैं पंद पंद्रह सौ पचहत्तर प्लस इक्कीस सौ पच्चीस इक्कीस सौ पच्चीस ठीक है सात और दो एक तीन यानी कि सैंतीस सौ मिल गया ठीक है अभी टोटल लेंथ में कितनी मिली हुई है जो दिया हुआ है इसमें देखिए सत्ताईस सौ प्लस दो मीटर प्लस दो मीटर ये टोटल बन जाता है हमारा सिक्सटी सेवन हंड्रेड एम ठीक है अब जो हमारी शटरिंग यहाँ की निकल के आई थी ये आई है पंद्रह सौ पचहत्तर ये है हमारा इक्कीस सौ पच्चीस ठीक है ये ऐड किया और ये ऐड किया हमें तो मिल गया सैंतीस सौ ठीक सैंतीस सौ तो पूरा सिक्सटी सेवन हंड्रेड है ठीक है तो ये हमें मिल जाता है तीन मीटर ठीक है तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं ओके थैंक यू